Hallo jongens, meisjes, leuk dat bij met deze nieuwe video op mijn kanaal Gator Gaming. Oké, ik zat net gewoon lekker hier te chillen, toen kreeg ik een telefoontje en toen deed ik gewoon zo ploep ploep. Trouwens, hallo jongens en meisjes eh, bij een nieuwe video. Maar toen nam ik op en toen ging ik weer gelijk op en toen moest ik opeens hier naartoe. En ik zie dat ik ook moet switchen naar Trevor. Dus laten we dat doen. Ik heb geen wat we moeten doen. We gaan het zien. Misschien is het een kleine missie, misschien een grote, maar welkom bij een nieuwe video. En Oké. Okay. Ik zie jullie zo meteen. Was ik even vergeten zeg, maar ik zie jullie zo meteen. Oké, okay, we zijn er. We moeten hier hero zijn. Shush. To find the target. Oeh, ik mag een wapen uitkiezen. Die. Die, die is leuk. Ja, dat pijn hè. Oh, mag hem niet vermoorden, wat jammer. Mag hem nog een keer? Ah, jammer. Mag niet meer Dat is jammer. Go to Chamage. Is de auto weer joh? De auto is weer gemaakt. Moois. Eh, ik zie jullie zo meteen. Tot zo. Oké, we zijn hier weer bij de waypoint. Heel snel gedaan heb ik dat. En even dit doorspoelen. Oeh, ik mag weer eentje uitkiezen. Um, ik vind die wel leuk. Nou, wat mag ik doen? hem. Ik vind het gewoon zielig. Hoeveel water moet ik doen? Oké, okay, ik heb het gedaan. Nou, ik spoor alles door. Dat is echt een hele grote missie. anyone down there who might be an Azerbaijani? What do I know? You might be an Azerbaijani for all I know. What's one look like? They look Eastern. Perhaps this town looks Eastern, Davy. You got to follow the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. Just Trevor. Met Hello, Trevor. That ain't gonna cut it, my friend. Shit, shit. I, I, I, let me think. I... Sorry, too late. Trevor, show what he's won today. Oh, Dental work. Ah, aren't you a lucky boy? My teeth are perfect. Zijn tanden. Rotate. It's clockwise. Rotate clockwise. Rotate het clockwise. Nou, ik heb hier mijn muis. Ik draai er rondjes mee. Ik kan rondjes draaien wat ik wil. Het heeft geen nut. Rotate it clockwise. Rotate it clockwise. Hoe moet ik dit clockwise rotaten? Ah, oh, het lukt. Ik moet het heel zachtjes doen. Ja, hij is er bijna uit. Ja. Hoe echt heel zachtjes. Gerçekten. Що і фурить ми пчаємо. No. Who am I looking for? Steve saying beard. What do you got? Anything specific, or is some stubble gonna cut it? Let's start at Mountain then, and we'll work our way down until someone fits the profile. Right, there's a few beards at this party. Vinewood's full of weak chins. place is famous for it. Damn. Beards are in fashion in Chumash. Land of peach hipsters, we need more. Hebben nog meer nodig. Nou, er is nog maar eentje. Dan <laughs> hebben we alles gedaan. als het bulk meewerkt. Hello. Why the build doesn't come? Oh, yeah. Ah ah. taking a shot of this after him. Hij is nog niet dood. Gelukkig. Mr. K. Steve's telling me he chain smokes redwoods. It ain't the cigarettes that'll kill him. It's the guys who put the warnings on the packets you should worry about. And he's left-handed. Oh, now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. Hij is recht. Arrests, details. Rechts, sigaret. Niemand rookt. Nee, rookt rechts. No, I just see. Ah, I see yeah. someone. He fits the profile. yep, fits it all the way. I got a good feeling. About as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. Now I'm taking the shot. Baby, I got someone. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe. Could be. Used to be, Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends! Nou, we hebben het gedaan hoor. En nu moeten we hem peren, denk ik. Go to the airport. Oh, hij heeft een beetje pijn aan zijn mond. Waarom nou? Waarom heeft hij pijn aan zijn mond? Begrijp ik niet. Dus de invoegen. Inhalen. En gassen. Departures. No one drives me Oké, okay, nou, Oké. Lekker gebracht. En volgens mij het vliegveld. En de missie is voltooid. Nou, dit was ook het einde van deze video. Vond je deze video leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer, maak nou niet op gaan. En tot de volgende keer. Later.